turabasuhuje bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugeze umwanya mwiza handitswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu itangiriro igice cyaho cya cumi na karindwi turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa cumi na kane shaka imana kuruta ibindi iby'isi inshuti yanjye birashakwa bigashira wezo ngwino nibigira nyirabyo nyamuneka nshuti irunga ubivemo ababishatse benshi barabisize babyirukanka amanywana nijoro birahomba nyamuneka ubutunzi budashira nukugira yesu ngwino umakire ababishatse benshi barabisize babyirukanka amanywa na nijoro birahomba nyamuneka ubutunzi budashira ni ukugira yesu ngwino umwakire nimucyo dusenge data twese uri mu ijoro kandi imana igira neza itwitaho igihe cyose tugushimiye cyane uburyo tugejeje muri kano kanya keza ko kwiga ibyanditswe byera turanditse mwuka wera ngo aze atuyobore ijambo ryawe wandikishije abe kuri dusobanurira udufashe kumva no kumvira ibyo wandikishije mu izina rya yesu amen kudashaka ahatagerwa ingeso n'inyenzi bitakwangiza ibyo utunze bayo izigamiraho kwa data hari inyungu ababishatse benshi barabisize babyirukanka amanywa na nijoro birahomba nyamuneka ubutunzi budashira ni ukugira yesu ngwino umwakire ababishatse benshi barabisize babyirukanka amanywa na nijoro birahomba nyamuneka ubutunzi budashira ni ukugira yesu ngwino umwakire itangiriro igice cyaho cya cumi na karindwi guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri haragira hati Aburahamu amaze imyaka mirongo urwenda n'icyenda avutse uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni njye mana ishobora byose wigendera imbere yanjye kandi utungane rwose nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane ishimayeli amaze kuvuka uwiteka yongeye kubonekera aburahamu aramubwira ati ni njye mana ishobora byose wigendera imbere yanjye kandi utungane rwose Mu mibereho ye yo gushaka umutungo, Umukristo agomba kwereka abatuye isi uburyo Umukiza wacu yabigenza aramutse ahawe kuyobora ibigo by'imari. Mu bikorwa byose byo kwinjiza no gusohora umutungo, akwiriye kugaragaza ko Imana ari mwigisha we. Gutunganira Imana bikwiriye kugaragara mu bitabo byerekana uko umutungo umeze buri munsi. ibyerekana imicungire y'umutungo mu bikorwa bye, ku mpapuro z'amasezerano no ku nyemezabuguzi. Abiyitirira izina rya Kristo kandi bakagaragaza imikorere idatunganya imirimo yabo, baba batanga ubuhamya butukisha imico y'Imana yera, y'inyakuri kandi y'inyambabazi. Nk'uko tubona mu Bifuzwa ibihe byose paje ya magana atatu na mirongo irindwi na gatatu. Ntabwo Yesu atubuza kwihatira gushaka ibikwiriye ahubwo atwigisha ko dukwiriye kumugira uwa mbere n'uheruka n'uruta bose mu kintu cyose. Nta murimo dukwiriye gukora, nta kindi dukwiriye gukurikirana, nta wundi munezero dukwiriye gushaka, bikwiriye kutubuza gushaka gutunganira Imana mu mico no mu mibereho yacu. Icyo dukora cyose dukwiriye kugikorana umutima ukunze nk'aho gikorewe Umwami wacu. Biboneka mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande paje ya mirongo itandatu na karindwi nk'uko bigenda ku byaremwe niko no mu buryo bw'ubuntu bigenda imbuto igomba gukura cyangwa se igapfa nk'uko gukura kwayo kugaragarira amaso niko n'imibereho y'umukristo imeze kuri buri ntambwe haba hari ikigero cy'ubutungane nyamara ntibibuza umuntu gukomeza gukura gutunganira imana bikorwa mu mibereho y'umuntu yose ngo tubibona mu migani ya kirisito paje ya makumyabiri na gatandatu naho mu itangiriro cumi na karindwi ku murongo wa gatatu kugeza ku gatandatu haragira hati aburamu arubama imana aramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi kandi ntuzitwa ukundi aburamu ahubwo wiswe aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi kandi nzakororotsa cyane nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho uwiteka akomeje gushimangira isezerano rye n'umugaragu we aburahamu kandi koko hanyuma ryaje gusohora imana yacu niyo kwizerwa nk'uko biri mu rwanda rwa tesalonike cyaho cya gatanu ku mirongo makumyabiri na kane kandi ntabwo ibeshya nk'uko biri muri tito igice cya mbere umurongo wa kabiri Niyo mpamvu natwe dukwiriye kuyiringira tukayegurira byose. Uko guhindurirwa izina kwa Aburahamu bigereranya uguhinduka rwose, natwe dukwiriye guhinduka tukitandukanya n'imibereho ya kera, tukagira imibereho mishya. Imbaraga z'Imana zonyine nizo zo zishobora kutuvanamo uburyarya no kwikuza. Impinduka nk'iyi igaragaza umurimo wa Mwuka Wera muri twe. Iyo kwizera kwacu kutavanzemo inarijye no kwiyoberanya, kugatuma duharanira icyubahiro cy'Imana guharanira icyacu, ubwo nibwo twakwemera yuko turimo kwizera nyakuri. Biboneka mu Bifuzwa ibihe byose, paje magana abiri mirongo irindwi n'icyenda. Nubwo mbere tutarahinduka twari duhwanye n'ab'isi, nyamara igihe twakire Kristo, dukwiriye gutera intambwe yo guhinduka buhoro buhoro. Abantu bemeye ukuri ntibigishwa ko badashobora kwitwara nk'ab'isi ngo banitwe abakristo mbere y'uko bemera ukuri bari abagaragu ba satani ariko inyuma yo kubatizwa bakwiye kuba abagaragu ba kirisito bityo imibereho yabo ikwiye kugaragaza ko bahinduye umuyobozi wabatwaraga nk'uko biboneka mu gitabo cyitwa ivugabutumwa paje ya magana atatu na cumi n'icyenda Iyo dusabye Imana ngo iduhindure kandi natwe tukabigiramo ubushake, nta kabuza imibereho yacu irahinduka tukagera ku butungane. Nimusabe Imana imbaraga, iyo Mana ihoraho. Nimwerekane ko mwizera imbaraga zayo n'ubushake bwayo bwo gukiza, mufite kudacogora kandi mwicisha bugufi. Iyo tugundiriye imbaraga zayo mu kwizera, ibyagaragaraga ko nta byiringiro birimo ndetse ko ari urucantege, Imana izabihindura mu buryo bw'igitangaza. Ibyo Imana izabikora kubw'ikuzo ry'izina ryayo. Biboneka mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje ya magana abiri na mirongo itandatu. Ariko ntabwo Imana inezezwa n'uko tuba abakristo ku izina gusa. benshi mu bakirisito ku izina nubwo bavuga ko bariho ku bwa kirisito mu by'ukuri babaho bakurikije urugero rw'isi ntabwo basobanukiwe no kwera no gukomera kw'iby'ijuru bityo mu by'ukuri ntibashobora kubikunda benshi bavuga ko ari abakristo kubera ko ubukirisito bufatwa ko bwubashywe ntabwo basobanukiwe ko ubukristo nyakuri busobanuye kwikorera umusaraba kandi imyizerere yabo ifite intege nke zo kubakumira ngo zibabuze kujya mu binezeza by'isi biboneka mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore paje ya magana atatu na mirongo irindwi na gatanu benshi muri abo bakirisito ku izina bambara nk'ab'isi bakavuga kandi bagakora nkabo uretse ko ikintu kimwe gusa bashaka kumenyekaniraho ari ibyo biyitirira nubwo bavuga ko bategereje kirisito ntabwo ibiganiro byabo byerekeza ku by'ijuru ahubwo byerekeza ku by'isi. Mbega uko abantu bavuga ko bategereza kandi bagatebutsa umunsi w'Imana kure kuba bagira ibiganiro byera no kubaha Imana! Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Ariko bigaragara ko abantu benshi bitwa Abadivantisite bacukumbura cyane, bashaka uko barimbisha imibiri yabo no kugaragara neza mu maso y'ab'isi, kurusha ko bacukumbura biga ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye uko bakwemerwa na Biri mu gitabo cyitwa Inyandiko za Kera, paje y'ijana na kabiri. Ariko niba uko kwizera kutabyara imirimo myiza, kandi ngo gutere abagufite kwigana imibereho ya Kristo irangwa no kwiyanga, ibyo ntacyo bihungabanyaho Satani, kuko ari abakristo ku izina gusa mu gihe imitima yabo ikiri iya kamere, kandi Satani ashobora kubakoresha neza umurimo we kuruta uko baba batarigeze bitwa abakristo. Biri muri cya gitabo nanone inyandiko za kera, paji ijana mirongo irindwi n'umunani. Amagambo ya Kristo yonyine niyo yasobanuye ibyo bashakaga kuvuga yuko umugambi w'ibikorwa by'ubugiraneza utagomba kuba uwo guhesha abantu ishimwe n'icyubahiro. Ntabwo kubaha Imana nyakuri kwigera gutera umuntu kurwanira kwigaragaza. Abifuza amagambo yo kubashima no kubogeza bagahora ari byo bibatunze nk'ibyo kurya biryoshye, ni Abakristo ku izina gusa. Biri mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, paje ya mirongo itanu na gatanu. naho mu itangiriro cumi na karindwi ku murongo wa karindwi n'uwa munani haragira hati kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose ribe isezerano rihoraho kugira ngo nkubere imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe igihugu cy'ikanani cyose kuba gakondo y'iteka nanjye nzaba imana yabo Nanone Uwiteka abinyujije muri marayika we yasubiyemo isezerano rye ry'agahebuzo ko Sara azabyara umuhungu kandi ko azaba nyina w'amahanga menshi. Aburahamu we yari neza iryo sezerano ry'Imana. Ibitekerezo bye byari bikiri kuri Ishimayeli ko muri we ariho hazakomoka amahanga menshi yasezeranywe bityo ubwo yumvaga iryo sezerano yaratangaye ati ko Ishimayeli ari wabanje kubaho mbere y'uwo niko yatekereje ku muhungu we nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa umwuka w'abahanuzi volume ya mbere paje ya mirongo icyenda na gatandatu naho mu itangira cumi na karindwi ku murongo wa cyenda kugeza kwa cumi na kane haragira hati Imana yongera kubwira Aburahamu iti nawe uzakomeza isezerano ryanjye nawe wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose iri ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho umugabo wese muri mwe azakebwa muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye kizaba kimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi munani avutse azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, uwaguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro bakwiriye gukebwa, kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Ubwo ni bwo Aburahamu yahawe umuhango wo gukebwa kuba ikimenyetso cyo gucyanika kwavuye kuri kwa kwizera yari afite mbere atarakebwa kuko tubona mu baroma kane cumi na rimwe yagomba kubyubahiriza ndetse n'abamukomokaho bose kugira ngo berekane ko beguriwe umurimo w'imana kandi ko batandukanyijwe n'abasenga ibigirwamana kandi ko imana yabemeye ikabagira ubutunzi bwayo bw'umwihariko kandi binyuze muri uyu muhango bari bemeje ku rwabo ruhande kuzuza ibisabwa byari bikubiye mu isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Ntibagombaga gushaka mu miryango y'abapagani kuko iyo baza kubikora bari kutubaha Imana n'amategeko yayo yera, bagakora ibyaha by'andi mahanga kandi kandi bagakururirwa gusenga ibigirwamana nk'uko tubisoma makwambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatandatu. Mu itorero ry'i Antiyokiya Ikibazo cyerekeranye no gukebwa cyateje impaka nyinshi n'amakimbirane. Amaherezo, abagize itorero batinye ko izo mpaka nizikomeza zizabazanamo kwirema ibice. Bafashe Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi bantu bafite inshingano mu itorero, maze babohereza i Yerusalemu kugira ngo icyo kibazo bakiganireho n'intumwa n'abakuru. aho i Yerusalemu bari kuhahurira n'intumwa zivuye amatorero atandukanye ndetse n'abari baje kwizihiza iminsi mikuru yari yegereje. Hagati aho impaka zose zagombaga guhagarara kugeza igihe umwanzuro wa nyuma utangiye mu nama rusange. Uyu mwanzuro rero wagombaga kwemerwa hose n'amatorero atandukanye mu gihugu cyose. Bari mu nzira berekeje i Yerusalemu, Pawulo na Barinaba basuye abizera bo mu midugudu banyuragamo, maze bakabakomeza bifashishije ibyababagaho mu murimo w'Imana ndetse no guhinduka kw'abanyamahanga. I Yerusalemu n'intumwa ziturutse muri Antiyokiya zahuriye n’abiyizera mu matorero atandukanye bari baje mu nama rusange ababizera babwiwe uburyo umurimo w'ivugabutumwa mu banyamahanga wageze ku musaruro mwiza bityo babasobanurira neza iby'urujijo rwari rwaravutse kubera ko abafarisayo bamwe bihanye bari baragiye antiyokiya bavuga ko kugira ngo abanyamahanga bahindutse bakizwe bagomba gukebwa kandi bakubahiriza amategeko yose ya mose Iki kibazo cyateje impaka ndende mu iteraniro. Ku byerekeranye cyane cyane n'ikibazo cyo gukebwa, hariho n'abandi benshi basabaga ko cyakwiganwa ubwitonzi. Abayuda rero bafashe ko ari ngombwa ko gukebwa no kubahiriza amategeko y'imihango byakubezwa n'abanyamahanga bihannye kugira ngo bibe igihamya cy'uko bihannye by'ukuri kandi ko bitanze. bizeraga ko ibingibi byari kurinda ko nyuma yaho mu itorero hazaba abantu bari kwibuka kwizera nyamara batarahindutse by'ukuri mu mitima, bakazahagayisha umurimo wo gutwarwa n'irari n'ingeso mbi. Ingingo zitandukanye zatanzwe mu gukemura ikibazo nyamukuru cyari gihari zazaniye ingorane zikomeye abari bari mu nama. Nyamara mu by'ukuri Mwuka Wera yari yarakemuye iki kibazo cyabaye intandaro y'umwanzuro umutekano ndetse n'imibereho by'itorero rya gikristo byari gushingiraho. Bamaze umwanya bajya impaka, Petero arahaguruka arababwira ati bavandimwe muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe ngo ntangaze ubutumwa bwayo bwiza mu banyamahanga kugira ngo babwumve babwemere. yaberetse ko Mwuka Wera yari icyo kibazo bajyagaho impaka ubwo yamanukiraga abanyamahanga batakebwe n'Abayuda mu mbaraga ingana. Yabibukije iyerekwa yagize ubwo Imana yamushyiraga imbere igishura cyari cyuzuyeho inyamaswa z'amoko zigenza amaguru ane, maze imutegeka kuzibaga akarya. Igihakanaga akemeza ko atigeze arya ikintu kizira cyangwa gihumanye, yahawe igisubizo ngo iby’Imana ihumanuye wibyita ibizira. Petero yabatekerereje ubusobanuro bwimbitse bw'aya magambo yari yarabwiwe akimara guhamagarirwa kujya ku mutware w’abasirikare ijana kugira ngo amwigishe ibyo kwizera Kristo. Ubu butumwa bwerekanye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo yemera abayubaha bose. Petero yababwiye uburyo yatangaye igihe abwiraga amagambo y'ukuri abantu bateraniye kwa Koruneliyo, maze akabona Mwuka Wera aje ku bari bamuteze amatwi baba Abayuda ndetse n'abanyamahanga. Umucyo n'ubwiza byagaragaye ku Bayuda bakebwe, ni nabyo byagaragaye mu maso y'abanyamahanga batakebwe. Ibi byose byari umuburo Imana yahaye Petero ko atagomba kugira umuntu afata ko aciye munsi y'undi, kubera ko amaraso ya Kristo ashobora kweza umuntu ho inenge yose. Igihe kimwe imbere yaho, Petero yari abwiye abavandimwe be mu kwizera ibijyanye no guhinduka kwa Koruneliyo, ndetse n'inshuti ze, anababwira uko yasabanye nabo Ubwo yabwiraga abo bantu uburyo Mwuka Wera yamanukiye abanyamahanga, yaravuze ati: “Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe ubwo twizeraga Umwami Yesu Kristo, ndinde wo kuvuguruza Imana? yakomeje kuvugana imbaraga ashize amanga ati imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe ntiyashyizeho itandukaniro ryacu nabo ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera ni uko nicyo gitumye mugerageza imana mukikoreza abigishwa imitwaro ba sokuruza batashoboye kwikorera ndetse natwe ni uko uyu mutwaro ntabwo ari amategeko icumi nk'uko abantu bamwe barwanya ibyo ayo mategeko asaba babyemeza aha petero avugaga ku mategeko y'imihango yari yarakuweho no kubambwa kwa kirisito Ijambo rya Petero ryatumye abari aho bihangana maze batega amatwi Pawulo na Barinaba. Pawulo na Barinaba bababwiye ibyababayeho igihe bakoraga mu banyamahanga. Abahateraniye bose barahora bumva uko Pawulo na Barinaba batekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Yakobo nawe yatanze ubuhamya yemeza ko wari umugambi w'Imana guha abanyamahanga amahirwe n'imigisha bimwe n'ibyari byarahawe Abayuda. kubera ibintu byakozwe n'umwa paji ijana cumi na gatanu kugeza ku ijana na makumyabiri ubu ngubu gukebwa kwemerwa n'imana ni uko mutima ahubwo umuyuda mu mutima niwe muyuda kandi gukebwa ko umutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'imana nk'uko biri mu baroma kabiri makumyabiri n'icyenda muri kirisito yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa muri kirisito yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa ahubwo kigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo nk'uko tubona mu magarita ya gatanu ku murongo wa gatandatu abanyamahanga bari bamaze kwemera ubutumwa bwiza bagombaga gufatwa kimwe n'abigishwa b'abayuda bitabaye ngombwa gukurikiza umuhango wo gukebwa nk'uko tubisoma byakozwe n'uwa paje ya mirongo inani n'icyenda nimucyo tudusubikira aha ngaha kino cyigisho ntabwo kirangiye tuzagikomeza ubutaha dukomeza tureba andi magambo akomerezaho muri uno murongo wahanditswe ngo wo muri bibiliya ishaka ko tuyiyoboka impagarike yacu yose ukwiringo uyigenge niyibumbatiye isi niyihaza kwifuza abana bayoboka isuku bangana ababishatse benshi barabisize babyirukanka amanywa na nijoro birahomba nyamuneka ubutunzi budashira ni ukugira yesu ngwino umwakire ababishatse benshi barabisize mano amanywa na nijoro birahomba nyamuneka ubutuzi budashira ni ukugira yesu ngwino umakire nyamuneka ubutuzi budashira ni ukugira yesu ngwino umakire nyamuneka Ubutuzi budashira kugira yesu ngwino umwakire nimutyo dusenga imana turagushimiye cyane uburyo wabanye natwe uwiteka imana nyiringabo tugushimiye cyane ijambo ryawe umaze kuduhuguza tubonye yuko gukibwa kuzima gufite icyo kumaze ari ugukibwa mu mutima bisobanuye kwihana ndetse no kwitandukanya n'icyaha turaretse umwuka wera ngo atubashije gucika ku kibi kandi utubashe kurushaho kwizigira no kwiyegurira mu mibereho yacu uturwanirire twe kwirwanira twishakira gukiranuka twihimbiye cyangwa se twihangiye ahubwo wowe ubwawe aho twambika ikanzu yera yo gukiranuka kwawe utwambike imbaraga zo gukoresha ishimwe nawe utwifashirize muri byose mu izina rya yesu amen